белоктордун түстүү реакциялары биоритовая реакция белоктордун молекулаларындагы пептидтик байланышты аныктоого мүмкүндүк берет белоктун эритмесине ошол эле өлчөмдөгү жегич кошобуз Эки тамчы жездин сульфатынан дагы эритменин кызыл күлгүн түскө өзгөрүшү эриген заттын составында пептидтик байланышы бар санта протеин реакциялары белоктун составында бензол ядросу бар аминокислоталар бар экендигин далилдейт белокко 5-6 тамчы азот кислотасын кошсок белоктун денатурациясынын негизинде чөкмө пайда болот пробирканы ысытабыз акырындан чөкмө жана суюктук сары түскө андан соң ачык сары түскө өтөт ксанта протеин реакциясында бензол ядросу бар аминокислоталардын болуусу оң натыйжа берет